Lance, my name is Len and you are watching on Ganana TV. Dito kami ngayon sa Hong Kong International Airport. <laughs> Taka-landing lang namin dito sa Hong Kong International Airport. So, bago kami makapunta ng immigration, magti-train kami. Ayan, Oh. At free lang yan. Free. Papunta immigration. Taray, di ba? Naka-train pa sa immigration, no? Siya, kamusta ka naman? Kasi first time, yan. yeah. Madami tanong sa immigration, sa Philippine immigration. Tinangitan siya ng Philippine Immigration Officer. Madami tinanong. Tapos may mga hiningin documents sa kanya. Pagkatapos may random check naman siya dahil sa mga gamit. Kung meron mga pagpasapong siya, mga dala-dala. Di ba sinuwa ko siya? Swap, swapping. Sinapos, sinuwab yung sa mga bag, yung bag niya, tapos yung packet. Hindi naman in-explain kung ano ba yung random check na yun. Ano yung mga ano, mga illegal and explosive device. Yung mga immigration officer, mga kaibigan natin yan, ayaw nila na magkakaroon ng biktima ng human trafficking 高标一 ang mga Pilipino. 如前往短期对话区 D 一、D 二入境检查柜 Landed 台 at the 及行李 immigration. 认领大堂，请留在车厢。 Immigration na. Sakay sa kabila. Pwede dito, di ba? Papunta na kami sa immigration. Kakababa lang namin ng train. Magkita na lang tayo doon kasi bawal mag-video sa immigration. Bawal mag-pictures. Hindi lang dito, pati sa lahat. Sa buong mundo. Bawal mag-pictures at mag-video sa immigration area. Nakalagpas lang namin ng immigration. So, ah, ang una namin gagawin dito sa airport ay hanapin yung SIM card na kinuha namin sa Klook. 5 days, ano, 5 days internet unlimited internet siya. Data lang 239 sa Klook. Kanina lang namin binook sa uh, nung nandun sa NAIA. Online. Ay, mag magpa-check na tayo. Magpapapalit na rin pala kami ng forex currency exchange. Pare-parehas lang yun. Eh. Magkano papapalit natin? magkuklok naman tayo lah, di ba? So medyo maliit ang palit doon. Na, ano so konti lang ang pinapalit ni Cha na pera. ako actually. Medyo ano lang 7 point ang pesos ay magkano? 7.7 7.7 in pesos sa 1 Hong Kong dollar. So, sa Manila, 3.9. Oo, oh, 3.0. Doon tayo sa China visa. Doon ako kukuha. Kukuha na ako ng internet card. Ano? You know. Oh, ganyan. Nagpo-Pokemon sila. Magpo-Pokemon ka din. Ano po Pokemon ako? Nagpo-Pokemon ka. <laughs> so ayan, bumibili siya ng octopus card. 50 Hong Kong dollars deposit, tapos 100 dollars Hong Kong dollars yung consumable. Tita. Aha. kapag isa sa oli naman to mababalik yung 50 dollars di ba ayan thank you sheshe so ayan meron pang palitan din dito ha? medyo mataas ang palit dito mas mataas yung palit ko 7.7 <laughs> <laughs> dito 7.34 so ayan may makakainan ka na Wolfgang Park Taiching Delhi, France and saan na tayo man papunta sasakay kami ng bus bus papuntang uh, sa ah, ah. Tongchong papuntang Tongchong so yun lang nadiretso kami ng Ping papunta na kami ng bus station. Ano bus station yun? Dahil papunta na kami ng Ngongping, yung Tian Tian Buddha, yung Big Buddha. So, ano lang to. Malaki yung airport nila. Simple lang. Hindi masyadong, wala masyadong kakaiba. Ayan, makikita nyo yung mga buses. Tapos pagkalabas na pagkalabas nyo ng airport, ayan nakaagad, bus terminal lang. Bus terminus. Ay, anong pangit? Bus terminus. <laughs> Joke. Uy, kabayan. Kabayan. Kabayan. Kabayan. Mga kabayan, kamusta dito? <laughs> Kaya papunta kami. Itong bus namin, E22, 1028. 18 Hong Kong dollar. So, hintay lang namin dito sa labas yung mga ano, yung bus. May mga nakasulat naman eh. 837. no? double decker yung bus nila oh. Ayun oh, may mga nakasulat pala eh. 837. 37 E, E. Hanapin namin yung bus namin, E22. At E22A, A41. E Ang dating niya is 10.28 so ala nandiyan na siya mga double decker yung mga bus dito so ang weather ngayon dito sa labas is 28 degrees medyo mainit ngayon dito sa Hong Kong mainit siya parang Pilipinas pag mga tanghali tapat Ikaw muna yung card Ay, sorry. So, dito ka. Dito kami sa taas. Diba? Wow! Dito kami sa second floor. <laughs> I think that's it for today's video. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget to be awesome. No hate much love. Peace out.